あのー、失礼します。おはよう、騎士様。あらまだ寝ていますか <laughs> 君の寝ている顔、かわいいね。でも、起きて。ねえ、騎士様。 起きてください起きてくれないと <laughs> あらおはようございます今日の朝ごはん何を食べますか